على واتساب هاي لا توجد شحنات عذارني الآن أعيد التلقيم الدخان قادم هذا المتفجر قمة آه. في الدقة I solved it. They're all eating. وضعت السبايك لا توجد شحنات آخر لاعب باق إنه يذكرني لسبايك تبقى عدو واحد كأنكم استعدت طبيعتي لا توجد شحنات to baby. هنا لا توجد شحنات سقطت السبايك في بي تبقى عدو واحد اندر كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ الدخان تمكنت من العدو ظلال متحركة Just spike. يزهق أرواحهم 109 60. Nice. Someone defuse it, please.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 tribe in Balkan. هنا Anybody hear steps? هنا Oh, take your time. آخر لاعب باق 74 read. رجعت لسبايك تم إقصاء سوفا أحاميهم قبل الهجوم رايك في بي تبقى عدو واحد Spike's gone. ثلاثون ثانية لا مهرب مني تبقت عشر ثوان no way.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 اعترافي بيه خرج الروبوت المتفجر هناك حذار الآن حذرني الآن تبقى عدو واحد أحتاج للحظة فحسب mustn't be. Must عدد من الأعداء في بي سقطت السبايك في بي آخر لاعب باق Ei. Ei. الانطلاق حذارني الآن آخر لاعب باق المحتالة قتلت فأجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر.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 Uh, bro, that was big play. إلى الأمام ابتعدوا عن طريقي لنيران الجحيم عدو واحد You got time, Bobby. أننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك Spike VB. انطلاق ستبدأ المطاردة عدو في بي وداعا تبقت ثلاثون ثانية الدخان قادم آخر لاعب باق لدينا سقطت ال spike في بي ال spike معي اشربوا بعض الماء وأعيدوا تلقيم أسلحتكم واستعدوا rushing A. Russian? Yes, I will rush with ultimate. Okay. Shift, shift, shift, shift, shift, shift. the spike. رصد عدو في ايه اهلا يا صاح لا يوجد سوى بطل واحد ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم هنا هنا سلاح هنا سلاح هنا I'm okay, I'm okay, سلاح هنا فلنشق صفوفهم empty Upside. آخر لاعب باق. آه، تبقى عدو واحد. كان هذا ممتعا. نقطة الفوز. quite تبقى عدو واحد أظننت أن بإمكانك فاز المهاجمون